Bon dia. Bé, em dic Daniel Maria, sóc eh, botiguer, el propietari d'una botiga d'electrodomèstics, a l'Autodomèstic Santa Maria. Eh, el que tenim són eh, petits electrodomèstics, àudio, per exemple, batedores, rentadores i equips de música. I us esperem aquí. Fins aviat.